999. Quel service d'urgence Allô Quel service avez-vous besoin de contacter Le bébé. Le bébé Le bébé est bleu. Quel service souhaitez-vous contacter, monsieur Tous ont été desservis. Pouvez-vous répéter ça Il n'est pas responsable. Pouvez-vous me dire où vous vous trouvez Il est dedans. Là où il m'attendait. Monsieur, j'ai besoin que vous me donniez votre position actuelle. À l'intérieur. Où êtes-vous à l'intérieur Vous avez dit que le bébé était bleu. Est-ce qu'il respire Le pauvre petit. Si bleu. Tellement de bleu. J'ai besoin que vous concentriez, monsieur. Êtes-vous avec le bébé en ce moment Il me sourit. Son regard est si profond. Il n'arrête pas de m'observer. Monsieur, vous devez vérifier si ces vos respiratoires ne sont pas obstrués. Sur quelle partie du corps voyez-vous la coloration bleue Le bleu l'a consumé. Je peux vous envoyer une ambulance, mais j'ai besoin de connaître vos positions et l'état du bébé. Je voulais seulement le dire à quelqu'un, avant que je n'oublie ce que je m'apprête à faire. Ça ne m'aurait pas arrêté. Je devais le faire. Je suis irrité et la blessure. suinte. Je peux rectifier ça. Le bébé est mon sauveur. Ils savent ce que je fais. Ils n'en parleront pas. J'ai besoin que vous décontractiez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous pour me dire ce qu'il se passe Juste le bébé. Le petit bébé tout bleu. Bébé bleu est en bas. Et profondément. Ce sourire. Il me donne le vertige. Dites-moi où vous êtes, monsieur j'ai besoin que vous vous concentriez. Je suis finalement à la maison. La maison. Au milieu des arbres. Au pied de la colline de Nest Je veux que vous voyez le bébé. Il a un style large sourire. Il doit avoir faim. Mais il est entièrement bleu maintenant. Avec quoi je pourrais le nourrir Nest Point. Nest Point. Point. Monsieur, il n'y a pas de réseau dans cette zone. Vous appelez notre téléphone mobile. Où vous situez-vous exactement à point? Tout s'est réchauffé à présent. Le ciel nocturne projette une si jolie réflexion bleutée sur la surface de l'étang. Je peux voir mon reflet, aussi clair que le cristal. Du cristal étincelant et brillant. Le bébé est dans l'étang. Est-ce que c'est pour ça qu'il est bleu Est-ce que le bébé bouge pourquoi le bébé dans l'eau Monsieur, j'ai besoin que vous m'expliquiez très précisément ce qu'il se passe. Les interférences ont l'air d'empirer. Il n'y a rien de plus énervant que la famille. Monsieur, monsieur, quel était ce bruit Est-ce que le bébé pleure Les interférences rendent la communication difficile. Rien de plus énervant que la famille.